we are discovering it. We are still discovering it. And for what we, <laughs> we not between to each other, but yes, That's sweet. too sweet. <sighs> Okay, maestro. Play, please. Раздыхались. B? C G. Altre cose. Come sei romantico. ecco, volevo dedicare alla cultura americana. Ecco perché insomma abbiamo avuto la fortuna Abbiamo avuto la fortuna di in questa No, poi se vuoi venire anche il 27 non c'è problema. Ah, no, perché eh, no, no, mi sono pensato dopo. <laughs> Allora, allora arrivano il 27 ma okay. Eh, il 29. Ti vogliono far parlare. Allora, ah, no, il microfono, nemmeno un microfono mi Abbiamo il braccino corto, abbiamo un microfono. Eh, io che posso dire che non Io volevo aggiungere questo. Eh, beh, basta così. Fai una cosa, fai una cosa. Vediamo presto. Fai una cosa, lancia la il malato. del loro matrimonio e eh, io mi sono subito innamorato ho deciso dai Gianluca con me che andiamo sì, perché mi vuoi sì. bene ai, ai, mi è vero fatto... che mi vuoi bene sì purtroppo sì è vero so we want to first or before your parents as I'm surrounded by Italian men who probably have eaten panzanella their whole life. Do you, you know, know, what? Panzanella. <laughs> panzanella. Come on. Whose go is it? Yours. Uh, you. It's, it's my turn. Okay. Okay, it's my turn. Okay, 30 seconds okay. on the clock, right? Oh. Yeah. Okay. Uh, Don't say nothing. It's all Cutting cheese. What? How did you... <laughs> <laughs> How did you know that? Because he went like this. He's uh, did <laughs> All right. Wow. See if you can. Okay, two okay. okay, we are tied seven to seven. I have well two done. things left. If you get okay. these both right, okay, it's a, we're gonna have to go with a tie. Okay. go to Italy. Here we go. Uh, Jim. No. no. Italian. You don't like the food. Manja, manja, you don't like the food. Eh, Waiter. Nutella! <laughs> you guys spend way too much ah, time together. Yeah. No, no, you know why? Because he's um, lactose allergic. Oh. So oh. he he can't loves Nutella, but he cannot have it. Oh, I was like, what are you Here's talking what I'm going to do. Here's what I'm going to do. lot of fun. He's, he's oh, crashing my shot now. oh no, we're all crashing actually, my actually, shot. Thanks, thank God they can zoom out. Anyways, we're going to be talking. Loro, grazie per averci seguito. Noi ci risentiamo lunedì dalle 21 alle 23. Luci strobo come se piovesse. Eh sì, giusto così. uh, yeah, I love this next song because I first heard this song on a DVD. Can you hear me? DVD. story. I know, but on a DVD of my parents' wedding. Two years. So Let me finish to talk of my parents' wedding. So when I first heard this song, I felt in love with this record. And I decided to share it with you. Wait, you're the one who told me not to close, and now you want to share this romantic song with me? So, around. You know, we like to have fun. Aiuto! <laughs> We're 20, 20, years old. We want to bring some joy, you know, some happiness. <laughs> <laughs> Oh, Ignazio è di Marsala, però quello di Marsala è più simpatico, non lo so perché, però c'ha un suono, no no, un suono, ha un, ha un suono particolare, perché tutto era così, un passapoito, l'aeropoito, rapapoita, papoita, rapapoito, passapoito, poito, poito, poito, poito. Perché parlate così? No, è più bello che, per esempio, no, se io sto male, giusto? Se io eh. sto male e tu mi devi fortificare, no? Tu mi dai il su, poito. Bravo! Eh, e più, questo non è cacofonico. Eh, eh, e se invece vai in aeroporto e hai bisogno di fare il check-in devi portare il passaporto. E comunque non è il, perché è U, Sempre! U. U. Bene, torniamo. In stazione vede due innamorati due innamorati non troppo stringere eh. darsi l'addio con un bacio. No. non è che dobbiamo esagerare adesso. Eh, o la fate giusto o no? Non mi toccare i fianchi. Ok. Oh. Decida di entrare. Se fanno, se fanno Tanto Allegri perde Attenzione. un pallone pericoloso e c'è il gol. C'è il gol. Il volo, ha segnato il volo. Il volo. Il volo. Il volo, il volo ci fa volare in alto. Dicevo che... Carla. Hola Carlita, ¿cómo estás? Somos Gianluca Ignacio. Hola Carlita, linda <laughs> querida. Eh, gracias por todo lo que haces, porque sabemos que trabajas mucho para nosotros, estás siempre pendiente con el social network, con Twitter, Facebook, Instagram. Gracias de verdad y nos vemos la hora de llegar a Bolivia para verte y abrazarte fuerte. Pasa la media, capito? <laughs> Howard? Mica a pensare che si è fatto da una bretta figura. State zitto che mo ti sconocchio, vabbè. Vedi? Ti sconocchio. Che è? Che si... Ti tengo una zampata. Oh! Viene, sono in guest. Tutto bene? Sì, sì, sì. Eh, sì tu spaccato. Non sono spaccato. Eh, Bravo maestro. Allora, prossima canzone, la canzone. Ah, C'è un chiodo, attenzione. Me ne sono accorto, sai dice la signora, ah, cioè, ah, mi sono fatto male. E allora diceva, peggio tu prelevo tu sangue. Allora, <laughs> allora diceva, questa prossima canzone è una canzone romantica Qui c'è un mio amico che vi vuole salutare, un amico dolce e simpatico. E gentile. Non finisce la giallo. Lonely Scatta un puzzo. Guarda. Can you see that? Okay. And I have to ask you something. What? You know that I I I I, I love you. You know I I, I love you. Like uh, in uh, in italiano it says ti voglio bene. In English I love you, just uh, I love you. So I cannot say I want. Uh, I love you too, but what do you want to me? <laughs> it's in, uh, it's in, yeah. <laughs> uh, and, uh, I'm, I'm, really sorry. I don't know what is happening. Is that it's? Uh, you, do you feel good? Yeah. Ah! <laughs> yes, I feel so good. I feel good.